Matsumaka. <laughs> Yatie bureau Mitie Bo Boprutni Pani Vijuju Platia. <laughs> <laughs> Moi Na Pukar Buraku. Moi ni Sibius. ni Nakai Sony. Man, давай, давай. У мини оси. Пантак ведини, пани кописи. Kochi si Zwiki. Wik. <laughs> Ja. Moi Schügel Kobi Letzi Tutai. Also, Jus und Butku. Spoitzna Rispi. Tajes Kasepka. Making parties and hanging out together. So it's it's mostly like the most important thing is that we, we meet each other and we work together. And that's the way we, we communicate. Dziękuję Ci bardzo, Kochanie. I teraz Yeah.